kuba bannayuganda bonna bali mu kubonaabona mu guno omuggalo mbasaba n'obuwombeefu muwulize emeseji yange eno mugitwale mugiteeke mu practical abantu mbate mujja abantu muloko down ekisookera ddala ntandisebwe nti mukigula lugi omumpembe yoseriti bahabulotabasirwa bwe yali ajja okuteekawo omuggalo guno oguluwo essaawa zino okuli ogw'okusiba abantu obutaddamu okukola akedyo ziggala okuggala emmotoka n'abantu obutatamu okufuna nsimbi bino byonna byakolebwa akabinja kababbi akaliko dr musenero akaliko dr luther cheng akaliko n'omubbi omukulu diana atwine bawandikira yose gye bahabulwa obutabaisirwa ebiwandiiko ebyekiyaye n'ebyekifuusa ne bamuwa statitics enfu okumusobola okuggalawo kubanga bo baagala kubba nakuguzimba amayumba gaabwe agaabalemerera kyovula nti ebizimbe mu kampala bya fulaati bitambula ne kunkingiriza kampala olw'ensonga nti ssente baziba mu covid n'okubba abanansi abaavu emponga byoya nga bajjako ensimbi so ekigendera kino kyali kyababbi bano kufunamu nsimbi kati weewuunya omuntu omu sekinoomu okuba nga gweolina omulugube ogusobola okusibisa abantu obukaddaana mubiri n'obuteeka muloko dawuni nga gweoyina ekigendwa kyofuna ensimbi mu covid muno osobole okuba nga omaliriza fulaatiyo tolaba nga kyabutemu nnyo nkubuuza munnage gwe minisita permanent secretary gwe fulaati eno bagenda gikuziikamu era bannayuganda bakafa nga bafudde ebintu ebitategerekeka emiranga gyabwe n'emizimu gyabwe gigenda okukabirira ogenda giddawo olw'ensimbi zemwagala okulya mu uganda nkiddamu akabinja kano wammanke kale babegawo okusibira bannayuganda nga okigendera oh, kyabwe kyali kakubba nsimbi zamuwa musolo kuzimba akedi kuzimba fulad nakumaliriza bintu byabwe muno mwemuli dr luther chen mwe muli dana atwine noyo musala eyo mukyala eyita dr musenero bantu bali ababegawo okusiba obukadde namu obubiri wabannayuganda okusingira ddala wano mu buganda okusiba bizinesi zaabwe n'okuliisa bannayuganda akakanja katolokuba nti ye eyeyita omukulembeze eyewangamiza mu ntebe etali ye kubanga abanayuganda tebamulondangako yoseta basirwa butamani wa kalegezi ali myaka egyakawungeezi era kyobulaba atunula late entula ya yoseri bagiyita you look late som 7 whenever is coming in public he looks late so yayika windows kyonna kibamuwayi kyakola era kyajja okukola kati mukuru yosetwa basa mtano wa kale kizini banamwe abali muyinza kati baba kirizako kubeeramu eno message njagala egende eri public niri banna Uganda bonna bemba ba parliament banna bya bufuzi mwenda musituke mulize information nandi badde siji wayo on behalf of Ugandans kino kye njagala okuwa eggwanga bali simule kubanga banna Uganda basobola okwerabirira nkoko nzirugavu nkoko nkoko nzirugavu oba nkoko zaki nkoko zinansi ezitali bureirazi ezisobola okweriisa nga tezisabye muntu yenna kyacu oba wadde obusonko bannayuganda basobola okwerabirira wadde gavumenti esobola bbala besobola okwera kati ate boddira basobola okwerabira n'obaggalira kiba kitegeeza eggwanga oliggalidde ne famire oyagala ozitte ntandise bwe nti yoseeri bwewali okugala eggwanga bwewavaayo n'oyogera wagamba oba nejjo baminisita bavuddeyo okugamba bayogedde ebigabo bino wammanga nga te order ziva fulomu you wagambye bwoti wagambye nti amaterekero g'ensimbi oba zetulita reserves over financial institutions mu uganda zezo banka zandibadde ziyimiriza okuba nti zandibadde ziyimiriza looni z'abantu zebawula mu banka jjukira nti abantu mu kampala wa mu uganda ebitundu 5 ku buli 1 batambulira ku bizinensi ezaabwe naye ngaensimbi bazijja mubitabu bya banka zino okowola omuntu okgenda okwewola ssente mu banka oteekayo omusingo eitha oteekayo kyapa amakaago emmotoka yo oba ettakalyo okufuna ensimbi zino ensimbi zino omusingo okumwezifunira guba gwa waggulu nnyo okusinga kugwa central reserve katugambe woza obukadde 1 okubuzayo nokuza obukadde nga 125 kitegeeza amagoba ga bukadde 25 kitegeeza ki muggalo guno gwennakwanamu etaano oba mundugalo guno gwennakwanamu bbiri looni zitambula kyokka ono yavuddeyo nayitamba minisita ebawa emeseji eno nti banka ziyimirize looni ekintu ekitasoboka e kubanga mu Uganda muba nanyine banka ate banka zinyini zafuka za babbi olensonga babasababinga ku magoba ne babafunye ku bantu abo katujana kubuuza bwena mu nsi ezikulaakulanye era ensi ezirina amateeka tulina kye tuyita the presidential executive order yosedi kibahabulwa mutabani wa karekezi tulina ne paliamenti ya uganda ekulirwa omugenzi oba waali simanyi kubanga naye tubuzeeko omukulu jacobo oranya tetumanyi gyali oba yagenda mu nyanga za walumbe oba ali ku biiki tetumanyi naye nga kyenasembayo okumanya nti olumbe lwali mu babalembirizi mwavudde ne mugamba nti banka ziyimirize looni zino okuba nti tezibala naye njala kubuuza mu mateeka amatuufu ne mu nkola entuufu ey'emirimu paaliyamenti erina obuyinza okuyisa etteeka n'ebiragiro ne bikolebwawo omukulembeze eyeyimbise mu ntebe yaffe nga tetwakulonda naawe kyekintu kyekimu wadde oliwaawo mukibuluze ekintu kyekimu kyolina okukola tulina kyetuyita presidential directives or presidential executive order kino kibeera kiki omukulembeze yenna bwajja okwogera awa ebiragiro nga biri mbiwandiike n'abisindikira central reserve n'agigamba nze ngaomukulembeze wadde entebe enjiri mu bukyamu ndagidde banka zonna mu uganda okuyimiriza looni z'abasuubuzi bonna oba bannayuganda bonna abeewola ensimbi mu banka okuva olwaleero mpaka ng'omuggalo guweddeko njala kubuuza bastate ministers baminista oba paliament oba neyosepa wakarekezi executive presidential order eyimiriza banka zino obutasasuza bantu looni eriruddawa osuubidde nti banka zigenda kulekerao okubanja bannauganda obaokutwala ebintu byabwe that is wrong information mulina okukyusaamu whenever you come to address the public make sure you give written orders nga ziriko executive order nga ziri stamped and signed tulabe omubanka bwenejja otwala ekibanja ky'omuntu ennyumba y'omuntu nga president yalagidde nti the loan ziyimirire ekyo nkimaze sigenda kiddamu nsuubira nti yoseri kuno bakwoli idonno oba genet kwoli idonno simanyi ba paliament kweri oba baminisita abebekukikwatagana bwe bakwebali but kino mulina okiteeka mu nkola mwagalira abantu abalina zirooni abatambuza zibizinesi kyokka mwavuddeo gamba nti banka zirekerawo ziyimirize looni banka tesobola kuyimiriza looni nga tefunye ekiragiro executive order its an executive order from above when you say that this is this tebaddamu kubanga omukulembeze yabalina obuyinza ekyo nakyo kikyamu okujjo nga mulese executive order nga yasayiningiddwa bwe bate yasayiningiddwa muleke kubuzaabuza bannauganda genze ku kirala yoseri kiba habuwa mutabani wakarekezi ne banno era mwavudde ne mugamba nti ba landlord mu Uganda yonna balekeraawo oba tebaddamu kusaba bapangisa baabwe mu kaseera kano okubabanja ssente ez'opangisa era kyekintu kyekimu kyenzirako wali waggulu mu seven oba ne baminisita bo bannammwe Chetuita Land Road mu Uganda ye muntu yakere encha ne yegulira ttakali n'agula broker n'omusenyo ne yefiriza okola business ndanatekawo emizigo gye oba apartments abapangisa bajje bapangise ne zaakedi nga mwozitwalidde ng'asuubira okuba nti ajjamu ekigulira amagala eddiba gamba ng'okuweerera abaana okweriisa okweyambaza n'okukola ebintu ebirala osuubidde nti mu wiiki bbiri ezaakava ku mwezi guno nga mwayisizza amateeka nti balandiroodi balina okusasula omusolo gw'enju nga gugenda mu revenue essaawa zinate gwe omugwoga nti balandiro tebabanja bapangisa osubidde ani asiruwazaani landiro di agenda kujja wasala esasula revenue authority era yo omupangisa gwewasibidde ewaka obutakola for 42 days agenda kujja wasala esasula landiroodi kino wandi kikoze ngaera okoze ekiwandiiko kyekimu nekigenda kuba rdc zina buli lc yonna mu uganda yonna ng'eragira buli landiroodi yenna obutaddamu kusolooza nsimbi za bupangisa oba okusonyiwa abapangisa bano ensimbi ez'emyezi gino ebiri egiriwo bweddu gye mwasiba eggwanga ekyo tuyita executive order teriiwo nojja ku tv nogamba balandiroodi simanyi tebabanja bapangisa nga tewali kiragiro ngenze mu maaso mukyala janet kembabazi mama assassin eno message njagala egendewo kubanga go minister of education and sports oba watuukayo otya nange simanyi nekyemmanyi nti wayita mu kadinisa essaawa zino gwotambulirako ebyensomo bya uganda emyaka ebiri abaana ab'obuwala abaava mu masomero nga mugaggadde kuno kwe kuli amasomero aga nassale aga primary aga secondary aga institution aga ne universities amatendekero aga waggulu teri kintu kisinga kubeera kyabulabe kya mwana muwala abadde ali mu kusoma nga tasoma ali waka ataayaaya ne bwoba olina ekikomera va omwangi abaana abawala bwe batuuka mu kiseera nga bo beekyaye tosobola mubuulira kigambo kyonna agenda kwonooneka muggadde amasomero for two consecutive years tubala on population abaana abaakonone mu kakaseera kano tebononose nti baagala wabula bali idol bayitirivu ani afunamu kigendera kyammwe kyakulira abaana bannayuganda bononokere muggalo guno oba mulina kyemubala ekirala nti abaana bali mu central bo future yabwe within t years ebenga efudde one abaana bana bafuna ebizibino wammanga abaana bano bagenda mu bufumbo obutali bweyagalire abaana bafuniramu embuto bafuniramu ebirwadde ekibaleeta n'okuva mu masomero ne batayongerayo ani afunamu mm. nkiddamu ekyo nga kivuddeko abaana bobulenzi bayingira mu bintu ebatanditegedde essaawa zino olwensonga nabo bali aido batambula kubyawo kutaayaaya bwe bakubazaala okubakwata aida ndisodale n'okukwana babaana b'abandi obbafunisa embuto okuyingira mu bufumbo bwetandiyagadde kubanga mu kiseera kino tebasobola kulabira mwana muwala nga naye ali lubuto nga nono muto so mbagamba mu kaseera kano mpawe kaaga okujjo nga mulina ekigendero ekirala ennyo mwandisumuludde amasomero gano nga temwawuddeemu wabula muteekewo enkola nti buli mwana yenna ajja ku ssomero ate kubanga akebeddwa nga nabazadde abasomesa bakebeddwa amasomero gaddemu gaggulibwewo n'ebiragiro byonna ebibabasawo biragirwe amasomero gano gaggulewo abaana baddeyo ku masomero otherwise bekikontinue nga wekiti kitegeeza nti generation eno gyetulimu essaawa zino yonna egenda kubeera dumdi jjukira nti omwana bamala emyaka ebiri ng'atudde wakatasoma ebiddako nze naawe ekirungi tuba tumanyi tuli bantu bakulu tuleme kuba buzaabuza ngaafukanaaba eyo information nga sinagivaako endala yiino mukyala janet kembabazi eyayita first lady munange njagala kukubuulira munange mwasamba akajji bwe mwasanga ebintu biwedde ne mwezimbira amasomero ag'ebbeeyi era gali ku international level naye eriyo baganda baffe abakyala n'abasajja abasaba ensimbi mu banka okutandikawo amasomero ne batandika amasomero olungi ge tuyitaga private muno balinamu basomesa basasula balina mulooni badde bazimba ebizimbe nga basuubira okufuna sente baana basoma essaawa zino amasomero gano banka ziri mu kutunda amasomero g'abantu olwokuba nti looni baganya zizaayo abasomesa bali mu kubanja bedimansity engumi ziri mu kunyooka abaawanga obuwunga amasomero gano bali mu kunyooka abasasula abaletanga e-, abasapulayinga materials omuli ennoni ebitabo kyoka ebintu byonna balimu kubanja basomesa bano for two consecutive years tebakola bannange kagendere ng'omukadde akogga nti ekintu tomwakisirawo kusuula bannayuganda betandikirawo bizinesi ez'amasomero muwagamba gasigalewo oba kagendere nga mwagala buli munnayuganda yina abadde alina bizinesi yatandisewo egwe nga mukimanyi nti banka zammwe era mwe musaba looni zino era mwe muzigabayo era mwe muggaddewo abantu bano batwale ebintu byabwe kyembuuza kagendere gavumenti tekyali mutego kubanga abantu basajja bangi bakuba amasimu kuno nebaga banaye ebizinesi zaffe basajja amasomero bagatwala bananga ebizimbe babitwala amataka bagatwala enyumba mwetusula bazitwala abasomesa abali basomesa kati bakuba buloka abali batunda capati sinakindi abala kati batambuza binyeebwa musomesa ki eyakera ku makya n'asoma ng'awadde asomesa nassale oba primary kebere secondary kebere university ngesawa zinatudde waka nga kiyasomera tasobola kifunamu jukira naye mupangisa alina abaana baliisa alina omukyala gwalabirira alina abeŋŋanda aboluganda bakona bemikwano kwotadde okufiirwa okutakedde essaawa zino nti n'omufukati mujja mu ddwaliro wa miliyoni 23 kino bagenda kikwasaganya batya musevinge bannayuganda abatandikawo bizinesi entonto gamba ngaamasomero obutafiirwa bintu byabwe kubanga kino kyemwatutekamu omuggalo mukyamu muggulu amasomero gano ensi etambule ekyo nkimaze nyenze mu maaso wetwogerera essaawa zino gavumenti yomumpeyosaamutanwakalekezi eriwo mbukyamu ekintu kyetasobola kukola mu buyinza bwabyo kwekulabira bannauganda obukaddana mu butaano so nga ate n'abantu emitwalo ataano bade mulina okuwa ensimbi mwaziwadde baluganda bakola bemikwano wadde mwakoze akakodyo akokulaga nti mukubira abantu amasimu okubalaga nti bafunye sente kano kabadde kateeketeke era katukimanyi bulungi nti nokufuna emitwalo gino kumi wabadde okubanga olinako omuntu akumanyi nti gundi yandikomendiza okufuna sente zino nabbanja abanja omwenge nga weyebuzaabuza n'atandika okukuba amasimu ng'abuzaabuza ensi akadde kakodyo tukamanyi bulungi information ezinafunye okuva mu bitundu ebisinga ebyenjawulo omuli abantu abateesobola bagamba n'ensimbi tebannazifuna abantu abafunye ensimbi balala nnyo nga tebakwatagana ekyo kyennyini kyemwateeka mu teekateeka nti y'abantu abateesobola wetwogerera essaawa zino mu uganda ye gavumenti yokka mu nsi yonna etalina byagi oba bitavu webatereka mmere enkalu gye basobola okuliisa mu bannayuganda kati ne bwekityo fe bwetwakulanga ewaffe edda twabeerangawo embuzi ezisibwa n'embuzi eziteebwa weponente wepone enkoko ezaffe eziteebwa nezitaaya nezigenda zeeriisa zifuluma saawa emu zidda 12 ezakawungezi munauganda munauganda afuluma 12 nadda 12 ng'aze n'akavera okuliisa famire ye essaa zino eggwanga muligadde temusobola kuliisa bannayuganda bannayuganda bano mubasuubira kubeera ki olw'ensonga nti temulinadde emmere gye musobola ba bakazi b'ensimbi olaa n'abantu atano emitwalo ataano gy'abalemye okugabira ensimbi mugenda kusobola ki echo nchimaze mugure gwanga ngenze maso Esaa zino we twogerera bannayuganda bangi bali mu kufa endwadde ez'enjawulo ezitali ssennyiga 19 era bali maka gaabwe gye bafiira lwakuba nti boogera tebakyasobola kufuna nsimbi zigula ddagala zibajjanjaba era nga ne mu malwaliro amanene batyali lw'ensonga nti ebisale by'amalwaliro gano binene nnyo tebalina ssente zigula mmere abamu bafa njala kino kituzaawa kituzza nti mwalimu okumanya nti sisitimu ya uganda kwetambulira abannayuganda ebitundu 85 ku buli 1 nkiddamu 85 bannayuganda ebitundu kinana ku buli kikumi babayita zenkolawo zendya olw'ensonga ye muntu agenda ne yeeyiyiza nadda nga tamanyi nkya kigenda kuddako kati omuntu ajja n'ayiya olwaleero me lyaleero nga nenkya tamanyi waagenda kuyimirira omusibiro otya ewaka fo 42 days nga tamanyi nti oba nemunaggula oba temugenda kuggulawo njagala munauganda oba oli wa poliisi oba oli wa magye oba oli minisita mutula mumotoka eza essi nemuyingira ekibuga ku maca ennaku zino wadde mbadde temunnaggalawo njagala tubeere sinsia era njagala tubeere specific buli munnayuganda atambulira ku luguudo oluyingira kampala olwogifuluma basajja battu ne bakazi battu bannakunkunye batambula okuva ebulenga okuva ekyengera okuva ekasenge ku lwenakawuka okuva namasuba okuva sambia okuva mukono okuva kireka banda ne bajja ne beetoola yonna kiwakiso nga bayingira kampala kubigiri nga tabanaserezi bayingiza mu kampala bw'osanga omukyala nga yeesuulidde ekiteeta inolooza nti munnanga ayinabya kumba omukyala munaku muzibu akutta akaveera katambula alina omusulire mu siripa ali muniigiina omusajja omusanga essaati ekitogi kyakuusira kyayulika nga ne siripu erimu erubege siripa yajjamudde ekituli nga nempale gyayambadde erimu ekituli naye ayingira kampala kunoonya kyakulya ono mupulaningidde ki ennaku zino abantu abatambula beyogeza mu kampala tebaliiko olubaale si balwadde nti balina ekizibu wabula bwavu nannaku ebaluma mu uganda bajjajja be gye balwanirira mutula mu mmotoka eza sc naye nga nona atunda emiyembe giri mu kabba egyemitwalo ekkumi owasite kansa gye naamugjaku lisensi sinakiri naamukuba emiggo lwaki temufa ku bantu bano memba paliamenti otudde mu paliamenti ogenda funa obukadde asatu lwaki tumwogera ku bantu bano minisita olimu sc olina amaka ga bisenge kumi na bibiri ono asula mu luumu emu yanoonya ekyokulya ekyagenda okukulu naki temufa ku bantu bano nosanga mukazi watu alina kapito wa mitwalo etaano gwe mbonyabonya gwe mutadde mu loko dawuni nosanga omusajja omukulu alina abaana musanvu namugamba simeke ngenda kuliisa abaana bange nsi kino gye tulimu nsi kino gye tulimu which kind of a country are we living in right now fena tukulide mu ghetto tumanje bayita ghetto single room the houses omusajja ina abana batano omukazi mubabeera obasirinakwa namuta tubawadde emmere ekidumala kyamazzi kya nusu lukumi nemmere yali etambula okuva mu madisitu yamala okuyingira kampala tekyasobola abantu basaa kumakubo nga bagudde enjala yebaluma soti covid sibirwadde mukima nti ebitundu kyenda ku buli kikumba na uganda abali mu uganda ku bukada nambutaano bonna beekozesa they are surviving the little number of those who are educated and who apply for jobs abafunaku babeera 5 percent But think about these people, poor people who are uneducated, abataina the financial support from government. Think about these people. These are your voters and these are Ugandans. a massa. mwagala eggwanga ne mulisiba naye ng'ate mwetaaga emisolo mugenda gijjawo giddukanya eggwanga mwagala mwagala bizinesi z'abantu kyokka mwagala musolo mugenda gujjawo omusolo guddukanya eggwanga temwina mugenda gujja uganda revenue authority mutuule with immediate effect mugambe yosetobasiwa mutano wakale gindi gavumenti batugule eggwanga people suffering because of the ignorance of those one who so called that they are so elite. They went to school. You think for us we didn't went to school. For that we didn't go to school. We went to school and we understand. Other people, other people in Uganda also they think. They were how you think. But mutu ulamu utebe, temuroza kubantu balala, gulo kubo limu esi, ofuna milioni, abili, milioni, kumi, milioni, tano. You don't think about others. we are the same we are we are same human beings and we are all ugandans we deserve the same respect abantu balimu kufa njala kati gwe ura nawe nokkiriza minister of health kutegereva galama duko musolo ogenda gujjawa ekonomi ogenda gitambuza mutya kale mutuyambe mugule gwanga mutandike okufuna engeri gye mugenda kati wano wenjagalira nga sinava kukigula lwejjigo oba yoseriyo oba toliyo jeneto bajjo oba toliyo oba lokechi oba toliyo njagala bagamba ne message njagala very loud and clear mugure gwanga with immediate effect one buli lunaku ku radio stations okwetole gwanga kumacha oba kaongezi kubeerako political shows at this particular moment twetaaga politics mu uganda twetaaga engeri bannayuganda gye bayinza kufunamu buyambi naddagala nakusurvivinga this particular moment jo nalese omusawo omulungi atusomeseza ebbanga lyonna era abantu bafunye enjawulo omukyala dana atuna tasobola kuva ewadde ku tv okusobola okuexplainingira the simple medical system abantu gye basobola okweyambisa nga bali mu lockdown tulina ba physician ne ba specialist aba doctor basobola ogenda ku radio stations ne tv okwexplainingira abantu nga gye basobola okusurvivingamu n'okwejjanjabamu but mwabazilemu <clears throat> tebasobola kati zonna political shows bwolina ku tv ne radio stations essaawa zino minister of health ne prime minister mukyala nabbanja mudire executive order zemulina mulagire tv ne radio stations mu ggwanga lyonna zifuna abasawo abali special batandike okgenda nga bafuna free airplay ku tv basomese abantu engeri gyebayinza okwejjanjabamu esoboka esookerwako engeri gyebayinza okweziyizaamu kino kibeere rutini mpaka nga ekirwadde kino mukitudde ku nfeete ezo political shows sima ebikibi mufune abasawo buli musa buli district bagende ku radio stations bazitambuleko rutinire nga emutambuza ebyobufuzi ku tv ne radio stations mukikole with immediate effect mujje gwanga mugalo aba tebagenda kulya mmwe abasawo gye bali ono gwe nalese simu ono gwe nalese mu nauganda naye abasawo basobola okusomesa ngaomukyalo ono gye bali bangi mujje katemba wammwe n'obubbi bwammwe mugule gwanga muteeke abantu muteeke abasawo ku radio stations babuulire abantu ki ekyokukola one mwemusoma ne mufuna diguli mulowooza n'abasigadde bannauganda bamanyi kye basobola tebayimanyi theyar ignorant They know nothing about the information. They know nothing about the health system. They know nothing about med medicine. So in the simplest way, on the simple way, please mutuyambe. Mwayambi several years in Uganda ziri ngobo tikone TV. Kumachia mutuntu naka ungezi kuweleka wa sauba mirundi esatu radio station ne TV. Babu liyava antu engejima inzo kwa janja babu. okwetangiramu ekirwadde naddagala kiri balina okukozesa kino kijja kuleeta n'omujjuzo ogubadde kugenda mulwaliro ogo naaga gavumenti nagabwananyini okukendeera the fact is natural remedies zoonya nnyo ekirwadde kyeno than oxygen gwemubobs nkiddamu mukwate abasawo bonna bwe mulina mu ggwanga mubere programu ssatu padde nga musomesa abantu enejjanjaba esookerwako eyekirwadde kino gambabulira eddagala basobola okukozesa eryobutonde n'erizungu eryokwongerwako ku makya mu ttuntu n'olweggulo abantu nga bakomiyo babasomesi abantu bamanye mu nnimi zabategeere okwetangira okwejjanjaba kino kigenda kuleeta okukendeeza omujjuzo malwayo ng'omuntu asobola okwejjanjaba n'okwetangira than okudda okugamba ekigambo kimu enamba erinnye simanyi bano bafudde ekintu kino kiyambira bannayuganda kubanga bukyanga kintu kino kijja mu uganda tetufunangako nti awayanensi nti eggwanga lyonna limanya ekintu kino apart from okujja local down amakubo tugaggadde akeedi tuziggadde teri kintu kyemwali mubuulidde eggwanga akawuka kano kafaanana katya katta katya kiki kisobola okukawonya okeetangira otya bino munaakola ebintu bino eggwanga mugenda diggula with immediate effect okujja nga mulina ekyama ekikusike mu nsonga zino bwe mba temukirina bino ebintu mulina okukola ate nga ne tv mulina mandate esaba eya pulaya abwereere muddire abasawo bagende ku tv basomese abantu bannayuganda ekisookerwako ddala tebamanyi kyebalina kyebamanyi kutegeera era tebalina kyebamanyi nze siri dokita siri kinennumirirwa kubanga nkimanyi bino ebintu byonna bisoboka ebungereza tvnstations badokita basiiba kuli mu europe bwekito bwe kiri mu amerika bwekito bwe kiri ekenya bwekito bwe kiri south sudan bwekito bwekiri ne rwanda bakikola ffe waffe twabaaki tekyetagisa kuteeka bannauganda mumuggalo tekyetagisa tekyetagisa fena tuli bannauganda bagala enkulakulana era abagala muntu abeere bulungi tv mwazizaako maasulo simanyi ono yakyayo oli ono yafunisiza olubuto oli ono e- program zandibadde zavaako dda kati nga tuli mu kutangira kirwadde kino kujjanja bannayuganda kugulawo nsi bantugenda kukola kuba bannayuganda nkoko ŋanda nnyolo zeeriisa zokka zejjanjaba zokka tezisaba returns tezisaba sakisito tezisaba services thats the advantage you have they don't ask questions because you don't have answers for them if it was other countries basobola okubuuza answers basobola okubuuza questions ngaodda answer mwandibadde mwaddukadda but ugandans they don't ask questions kubanga abamu tebali nfomu tebagala tebamiirire mitima bitegeera so awo nvuddewo